разгоняемся. Дрынь-дрынь! чертовы светофоры. бам бам бам бам бам Жара, да? Да. Похоже, это самый жаркий день да, того лета. А у нас еще отсюда жар идет. Да. У тебя хорошо, ты еще одет по-летнему. А, как остальные мотоциклисты выживают, я не знаю. Я, может, хотели велик править, причем это. Но у меня горник там А. Куда дальше? А? Куда дальше? играл купаться. А! -а, -а. под 30, там что-то такое, 29, вот это вот. А, черт! Погнали, погнали! занял междурядье. Ох, хитрый. блин, опасно. черт, меня тут выкупает. Опять догнал. Ну дальше у меня нет шансов, там шоссе, шоссе. Так, а вот я вижу один шанс. Чего это вы тут не едете, а? уже приехал. Хорошая гонка. Ой, блядь. Как в Гималаях на перевале, блядь.